Wah, Om. Kamarnya dingin sekali. Oh iya dong. Kamu kalau capek, kamu istirahat aja. Iya, Om. Om, mau ngapain, Om? Buka caranya. Odading mangole, Oleh, yo. Odading mengoleh. Deket siap belah belah kaler seetik. Odading hmm. rasa hanya seperti ah, hantu tuh kan badannya kecil Lari laju. <laughs> Mata dia merah. Ketika mimpimu Yang begitu indah Tak pernah terwujud Ya sudah Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Menakut. Eh. Iya. tidak takut. Ada bisa ya. A few moments later. Kok nggak ada anjing hilang goblok?